Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Take them back. Thank you. Excellent. Hey, sorry. One. Uh, it's low here. okay, one more then. Huh? Hmm? Okay, uh, please look here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini Pakatan Harapan melalui Biro Komunikasi dan Mobilisasi bersama dengan jawatan kuasa himpunan sayangi Malaysia hapus kleptokrasi mengadakan mesyuarat untuk bincang persiapan himpunan yang akan berlaku pada 14 Oktober nanti. kami mengambil maklumat tentang sambutan dan perkembangan setiap negeri dan juga persiapan uh, tempat himpunan pentas perbelanjaan dan sebagainya yang telah dibincang pada hari ini himpunan hapus uh, saya ini Malaysia hapus kleptokrasi semakin perlu kerana di antaranya pendedahan-pendedahan mutakhir memang berlaku penyelewengan secara nyata dalam ruang 1MDB dan juga institusi kewangan yang lain. Kemarin kami telah membuat sidang akhbar diketuai oleh Ketua Pembangkang uh, Datuk Sri Wan Aziza iaitu beliau telah mendapat jawapan resmi daripada Bank Negara iaitu Bank Negara telah mendenda beberapa institusi yang berkait dengan YNDB sebanyak 115.8 juta ringgit kesalahan yang dibuat daripada 2015 hingga Jun 2017. Maka dengan pendedahan oleh Bank Negara ini, iaitu compound yang dikenakan kepada institusi kewangan ini, maka makin terserlah, memang sudah terserlah pun, tapi dakwaan kita ini makin terserlah bahawa berlaku penyelewengan besar-besaran dalam 1MDB yang telah pun sebahagiannya dibicarakan di Singapura dan beberapa negeri yang lain. Oleh itu, himpunan rakyat pada 14 Oktober ini cukup penting untuk kita memberi penerangan dan eh, menuntut supaya rakyat membuat perubahan pada pilihan raya yang akan datang iaitu 14 hari bulan ini kita harap rakyat akan keluar ramai ramai kerana uh, eh, 1MDB dan penyelewengan kleptokrasi dan sebagainya bukan lagi satu tuduhan liar tetapi di Malaysia sendiri telah pun diambil tindakan oleh badan yang mengendalikan keuangan negara dan kerajaan iaitu Bank Negara Malaysia. Ah, walaupun tugas negara belum menjumpai tunjuk Ina lagi dan beberapa uh, hari lagi uh, Ketua Pemangkang bersama dengan rombongan kami parti-parti Pakatan Harapan akan membuat laporan polis dan seterusnya akan membuat percubaan untuk bertemu dengan Gubernur Bank Negara untuk uh, pihak Bank Negara memberi penjelasan dan terus bertindak ke arah menyelamatkan sistem keuangan Malaysia sekarang ini. Tapi mesyuarat hari ini tumpu kepada himpunan 14 Oktober nanti. Ha, polis telah dimaklumkan, pihak bandaran pun telah dimaklumkan. Tak tentu harta pun nak tambah sebarang kenyataan. Terima kasih. Uh, eh, eh, Negeri Menteri telah menyatakan komitmen eh, secara besar-besaran ya, untuk uh, hadir. Mereka sedang memobilisasi melalui konvoi-konvoi dan juga rombongan-rombongan ya, dengan bas dan sebagainya. Uh, di Lembah Kelang ini kita menjangka uh, yang akan turun adalah uh, besar sekali. Kita harap Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan dan eh, Negeri Sembilan akan menjadi tuan rumah uh, yang akan menerima kunjungan uh, daripada peserta-peserta daripada luar uh, Lembah Kelang. Ya, jadi kita menganggarkan uh, jumlah yang datang itu lebih daripada uh, 100 ribu orang dan uh, suara yang besar ini insyaallah akan uh, dapat uh, menyampaikan mesej uh, kita untuk uh, itu, uh, menyayangi negara kita dan juga untuk menjatuhkan kerajaan uh, kleptokrasi ini jadi uh, uh, di, di akhir kempen sepanjang apa namanya lagi lebih adalah dalam 17 ataupun 16 hari ini Uh, kita akan uh, terus uh, membawa mesej dan seruan ini melalui program offline kita iaitu sama-sama kita dan juga melalui sebaran-sebaran online melalui media-media sosial dan juga portal-portal yang seperti dengan kita jadi kita berharap tidak ada pihak yang tidak sedar dan mengetahui akan impunan mereka akan turun ini baju yang dipakai lah baju resmi himpunan tersebut ini baju lain lah. ada apa-apa persoalan kalau ada tanya yang hari ini ada itu new generasi, generasi parti minta masuki sebagai komponen harapan uh, Pakatan harapan mereka telah hantar itu uh, permohonan bagaimana yang amanah tengok ini pendirian Eh, saya tadi masa tengah syarat tadi memang rombongan daripada New Gen Party itu yang juga sekarang ini dah mengubah namanya menjadi Mira. Uh, seluruh pimpinan daripada presiden sampai nenek presidennya, sekjen dan sebagainya hadir. Setelah hari ini mereka mengadakan juga pertemuan dengan semua parti dengan DAP dengan PPBM, dengan saya keadilan juga mungkin dah selesai dan uh, selesai dengan saya sendiri mohon di parti mana so uh, kita kita tidak mengandalkan siapa saja yang menyokong Pakatan Harapan walau bagaimanapun dalam soal uh, penyertaan uh, sebuah uh, anggota baru dalam perlembagaan uh, yang kita jadikan asas dalam Pakatan Harapan mana-mana anggota baru yang akan masuk hendaklah diterima oleh semua anggota-anggota yang ada. Jadi nantinya pada mesyuarat yang akan datang dua hari bulan Oktober nanti Majlis Presiden hal ini akan tentunya ah, dibawa saya percaya dan kita akan deliberate di, di situ sekarang terlalu awal untuk membuat kenyataan uh, apakah uh, akan berlaku kemasukan anggota kelima itu atau tidak dia bergantung kepada majlis presiden ini. Tapi kalau hanya untuk amanah punya pentrian kamu mengalu-alukan atau uh, answer Amanah still. pun belum kami buat suara lagi. Tak kami buat kami suara penuh kita. Pada suara akan datang di Alostar. Penuh, penuh, penuh. Lain lagi ada? Bangat, uh, uh, hari ada kasi laporan yang menyatakan bahawa uh, akan bertanding di Selangor di, kawasan Shah Alam. Permintaan amanah Selangor. Saya juga diminta oleh Kedah, diminta oleh Pulau Pinang. Jadi saya akan pertimbangkan, parti akan pertimbangkan di saat akhir ini. Oh, jadi kata laporan yang menyatakan orang sini dah dah apa keputusan negeri keputusan. negeri Selangor dia akan bawa kepada eh, Central Komite Nasional dan di situ kita akan bincang di mana perlu ataupun perlu tak tadi boleh juga satu option ha, itu semua kepada keputusan parti nanti lah nanti lah kita keluarkan lah. <laughs> kalau nak sendiri tu mau peluang betul bertanding di selama Saya rasa kali ini peluang boleh menang di mana-mana. Masuk di Kelantan. Itu pekan. Itu apa mas sendiri kah atau secara keseluruhan sendiri? Saya melihat parti parti akan menilai arah dan meletakkan di mana sesuai presiden ataupun presiden tak perlu bertanding untuk kempen seluruh negara pun saya akan patuh kepada keputusan itu tapi kami sebagai jawatan bahasa akan memastikan presiden tadi lah. Okey, kan, ada lagi lagi. Apa kamu nak kata? Uh, hmm? Huh? kata memang tak sesuai uh, dengan budaya Selangor. So, UMNO kata? Yes. Ya. Hari ini aku sedang tidak di mengurusi UMNO Selangor kata Abang Mat tak sesuai bertanding di Selangor kerana bukan budaya orang Selangor ah. kata. Takut ya. UMNO takut. Banyak kawan luar. Ini kalau pasal pimpinan UMNO cakap mungkin ada orang takut itulah. Artinya di Selangor ni banyakkan calonnya orang yang datang duduk di rumah kelam kerja Dr. Maria orang Kedah, Khalid Samad asal Johor. Lagi mana lagi? Uh, Dr. Rosli orang Perlis. Kalau calon-calon UAP tu rasanya bom di Selangor ni hampir kurang dan sekarang ni tak jadi isu lah benda itu Dia buat Eng anak Melaka boleh jadi ketua menteri Pulau Pinang lah. yang lokal zaman dia masih <laughs> kalau itu dia punya budaya Selangor pelik lah Kalau itu bagi saya itu fair comment tak masalah lah. Okey. Apa kata katanya ada juga kita bawa orang Mekah Yusamad akan diletakkan di Johor. Kita tak bincang lagi kita tak kita tak bincang mana-mana tempat. Tanya Ada lagi yang lain-lain kita nak tunggu himpunan ni. Kalau hmm. tak tanya pada yang lain. <laughs> Kalau tak ada himpunan tolonglah wawarkan, sebarkan sebab kita harap semua rakyat termasuk jurnalis mengambil support dan mengambil berat ayam masalah WNDB dan penyelewengannya dan keadaan ekonomi negara dan tahun ini saya nak beritahu kepada semua wartawan bila kita hubungi untuk orang hadir ke himpunan ini mengumumnya masalah kewangan sama ada penori kita, sama ada pekerja kilang, sama ada orang awam mereka hadapi masalah kewangan yang cukup berat untuk datang seperti dulu mereka mudah untuk naik bas, naik kereta api sekarang mereka tak ada duit jadi ini keadaan ekonomi negara sekarang begitu teruk sekali itulah kita mau perubahan Ah, kesedaran Pak Bahar Bulan ini membawa kepada perubahan pilihan raya pada akan datang yang akan berlaku bila-bila masa macam dalam diri ya. Apa dia? Ah, mengerti impunan ini orang berumur 92 tahun. Tuan Mahathir Muhammad. Jadi yang muda-muda daripada itu semua kena hadir. Ah, nak tanya yang tu polis su, sudah uh, bagi permit untuk himpunan? Tak perlu himpunan sudah ada permit, sudah maklum. Hmm. We have to find the police. Okay, okay ya. Yeah. Ada apa lagi? Saya ucap terima kasih. Uh, ha? komen tak uh, <laughs> Nanti saya panggil wartawan dia bagi live lah. sebab dia senyum sepanjang masa ha. sampai balik sudah tu sekian lah. terima kasih